Так, это перекресток выезд с Казанки на Краснодарскую трассу. Там, ну, видать, что-то случилось. Видать, с большим грузом. Сейчас посмотрим, что там. Быстро не едь там. Так, ропочка. Гаишники стоят заходи всередину. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. КамАЗ, не спеши. Ай-яй-яй. Очень сильно жесткая авария. КамАЗ. А во что он въехал?